Ellos no saben lo que yo soy, tampoco lo van a saber. Yo, llevas, soja, siete veneno. mira, mirada Estoy rezando por mis 20 Veo vasos, lean y joda, que más Si muero, muero con mi gente Ella me está bailando y tú no más Te alejaste como siempre Pidamos el auto y vamos al mar Tener el blood Solo cedes, no, no puedo Nunca cedes, dime quién eres Aunque solo ellos van tragando balas Ey, mira las barras, ey, no pasa nada Si yo voy feliz Baby, hace tiempo que yo soy feliz Andamos bowling con todo mi team Sonamos fresco por toda la street Ya todos lo saben, este perfect noche sin dejar de subir, Ya estamos puestos para el show partido. Esos haters quieren por el pro competir Siga intentando, no lo va a conseguir No, no lo va a conseguir No puede competir Busco estar en noche Yeah, yeah Baby, me busco en la mente Mira, clásica es mi TEAM Yeah, yeah La clásica es mi TEAM es por mi shit, es por mi team Es por la mierda que me hace vivir También por mí, me hace feliz Estás libertada delante del mí Ellos no saben lo que yo soy Tampoco lo van a saber Todos se mueren por tener blog Tranquilo estando tan flex Flexi porque sí, flexible es así o no Quiero ser trending en el país Y unos años estar en París Estar es estar clean You know what I mean Baby, show me hey, baby. all these lies. By the way, I see your face. bueno when to say goodbye When you see my face, baby you know this is no bad Let me show Ella está bailando y tú no más Te alejaste como siempre Pidamos el auto y vamos al mar Alejándonos de esa gente